ह्याप्पी बर्थडे पर्मिला सिस्टर आज मेरो प्रमिला सिस्टरको बर्थडे सो हामी सेलिब्रेसन गर्दैछौँ फ्यामिलीहरू अनि प्लस न्यु इयर नेपालको न्यु इयर सो जति पनि मेरो नेपाली फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर अनि यो वर्ष आउने वर्ष हरेक वर्ष शुभ रहोस् है त ह्याप्पी बर्थडे टु यु दिदी आज तपाईँको जन्मदिन हामी सबैजना मिलेर मनाउँदैछौँ तपाईँको यहाँ कमीको महसुस भइरहेछ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अब आउने दिनहरू राम्रो होस् यो नयाँ वर्ष साथै तपाईँको यो वर्षको जन्मदिनले तपाईँलाई सुख शान्ति समृद्धि मिलोस् अब आउने दिनहरू अझै सुखमय राम्रो हुँदै जाओस् जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना भन्दा म कति क्युट छु है भन न यसरी सिकान्छु कति क्युट छु है भन कति क्युट छ हामी बाते पप्पू नरे खुसी हुनु सुन्दै छैन नि अलिक यता फेरि ह्याप्पी बर्थडे दिदी जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अनि ह्याप्पी न्यु इयर सधैँ खुसी हुनु अनि तपाईँले सोचेको चाहेको कुरा पुरा होस् भयो La, wishing you a very, very happy new year 2078 and also many, many happy returns of the day. Eh? Thank you. Happy new year. La, la, la. सञ्चकुशलले राख्नुभएको छ परमेश्वरले परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद जीवन स्वस्थ भएको छ मेरो छोराछोरी परिवारमा राम्रो छ यही नै राम्रो छ अनि सबैजना खुसी छ ज्ञानी छ दाजु भाउजू सबैजना भेला भएको छौँ भाउजूहरू सबैमा खुसी छ परिवारमा त मात्रै टाढो छ नानी परमेश्वरले धेरै सहायता गरून् स्वास्थ्य सुवस्थ अब ल फेरि बाँकी समयमा यसै गरी भेट हुने समय मौका परमेश्वरले दिउन् है फेरि <laughs> ल ल खुसी हुनु है हामी सबै यहाँ खुसी छौँ स्वस्थ छौँ ल ल बाँकी छ happy birthday plus happy new year thank you आज समथिङ स्पेसल छ ah, अनि त्यहाँदेखि सेकवा प्लस केक तपाईँको नाममा केक <laughs> मम्मीले भन्दै थियो ए बाबाले होइन अघि नै एकजना तपाईँ मात्रै मिस भयो भन्दै थियो सम्झिनु हुँदै थियो हाम्रो बाबाले तल क्या सबैजना <laughs> एक न एक दिन भेट भइहाल्छ नि होइन के न्यु इयर अघि नै गरिसकेको नै मामु अब छोरीलाई छोरीलाई माया गर्नु फोनमा किस गर्नु मेरो नानीलाई मारेको रुनु हुँदैछ तपाईँलाई सम्झिनु <laughs> ल ल हुन्छ छ परिवारमा सबै ल ल खुसी छ खुसी रमाइलो ल दसैँ भेटेँ मैले ल ल के गर्दैछस् नानी ल अब यतिखेर चाहिँ छोरी टाढै भए पनि छोरीको सम्झनामा हामी अब उसको जन्मदिनको शुभकामना अनि उसको जन्मदिनको हामी के काट्दैछौँ अनि मेरो छोरीलाई धेरै सम्झना माया छ टाढो भए पनि अनि हामी परिवार मिलेर अब हामी उसको बर्थडेको शुभकामना गर्दै हामी केक काटेर खाँदैछौँ आज चाहिँ सम्झनाको लागि अनि नयाँ वर्ष पनि हजुर మనకి Happy birthday to you. Happy birthday to you. काम रहेछ माथि भ्याउँदै छैन मम्मीलाई चाहिँ खुवाइदिउँ न है यहाँ साइडमा नि दाजुले खुवाइदियो ए दिदीले खुवाइदियो कस्तो गर्नु खुवाइदियो जस्तो दाजुलाई क्या हेप्पी बुन्टे त तिमी धेरै तिमी धेरै नखाउै खान्छ ह्याप्पी न्यु इयर भन अलि साह्रो के खानुमा व्यस्त छ ह्याप्पी न्यु इयर पक चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ होइन त त्यस्तो नगर उता खाऊ मिस सो आज चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ न्यु इयरको स्पेसल के छ भने न्यु इयर प्लस मेरो आज सिस्टरको बर्थडे पनि आज चाहिँ हामीले सेक्वा <laughs> खाने हाम्रो आज प्लानिङ छ get together family get together plus friend family सबैजना हामी आज गेट टुगेदर छौँ अनि रमाइलो भइरहेको छ जस मेरो कति ल्याइदिनु भएको छ मलाई यहाँ सेक्वा पाँच बजी यसरी Lo didi happy new year and happy birthday. Dalam hati ini kita terus berkarya mana saat-saat ini. दुई हजार सत्तरी एक सत्तर साललाई हामीले छोडेर अठहत्तर सालमा चाहिँ अब तपाईँले सोच्नुभएको हरेक कुराहरू पुरा होस् के भन्छ नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना है ल मार्दैन